bokkul ak maanu ci tëralin moo tax fi yàlla indi al qist indiwul al adl boo amul maanu te jikko loo tranché ñàkk a maanu feeñ ci boo bëggee xam ñàkk a maanu mu ci jikko fekk lu ñëpp bokk nga teg ko ci loxoom ne ko séddale bu séddee boppam rek nga yëg ni mënu ko allahu akbar بس كي ولا ست يب وست وأن غفوحا كلمة هذا هو الكسب يعلمي يبا الناس أيونت وحكم يوم دنو من الدين ما يبتدي القرآن تكتسان له تكتسان البلاغ وخم بكلم يبتدي في الكونسيانس وتحقيق خيط كل ويكون في داخل الإيمان سكونسيانس هو سيدنا محمد وفترة سيدنا محمد الثاني moo tax yàlla nee na moom moo mooy mooy damir mooy damir mooy damir damir kulli xaqiqatan هو سيد الوجود وعدم الشهود ndax moo tax sa existence rek ki tax nga nekk nag war nga boppam di ko yëg boo demee ba yëgatu ko yëgatuloo ko bu dul yëg sa bopp trahir nga sa conscience kon sa loo dugal sa conscience moom nga trahir ولذلك يؤكد القران على الانسان ان لا يمس التوازن الذي اقامه الله تعالى في هذه الارض يا لمينا لمين تركتك في سن خلاف دي فو وقت انا جبت اي سيمينار دي هو اي اكسبير ما لين دي نيان بولين كو مينغ ليك القران ده جيم لا جو خامني داماي سانتاني تكن بوما سانتاني jëmmulaa joo xam ne damay santaane te kenn du ma sant te sama santaane bu sottiwul amul santaane jaam buy sotti kon wala tufsidu fil ardi baada islaahiha yàlla nee na programme bi ma établir ci kaw suuf si bu leen ko yàq yàq leen seen bopp te bàyyi ma ko fii waaye nee na yëg naa ni gars yi boo leen waxee nii wala tufsidu fil ardi ñun la innama nahnu muslihun yàquñu dañuy defar moo tax yàlla bi mu jëfandikoo noonu ak aadama ak xawaa mi ngi doon demoon tey ni li tax mu tudd aadama alayhi salaam maske xawa teral bu mu teral jigéen la xam nga sa kilifa boo ko respecté dëgg lan ko bëgg a wax te mu di ko jariñ مصطفى سي بصنو ويو الحاج مالك سي ماو دا فا جانغ تي فاس توري ني ديم بوله كو سيرين بابو كار بو سيرين خالد سيرين بابو كار و مو دال تي كاوا مصطفى جين تي بيتي فام دا فا موكا القران ني يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا si taw kan مصطفى من mun دار daal ni ko man waxuma dara de yàlla يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا يا لنا يومي كلي فتن جبوتي كما قام دوم بكو يور جبوت لا nena ko nit xëccee ci sa bir njaboot ñëw netali la wax bala nga tey jël ben décision nang ko leer ndax ko wara a jiite ñëpp waroo ba ñepp yëpp ku wara a jiite ñëpp waroo rëcc ba ñepp yëpp bu amé xamal ni jaboot jam na Mustafa ya ne amanu in jaakum fasiqun fatabayyanu ومصطفى من جاي قال من كو خما يلا وا اسمه كو والا اسمه بروتكسيون دي خالي بام موتاخ ويرو تي يلا سو سو وخو وخو بوكو وخو يلا لا لك سيغ بابا كار تسنا تي موم با خم يلا دي دير اربيتراج ليبر تي ديغرتي ما خالي با خم وخو خالي دي كونسيدير ولا وخو يلا لا كونسيدير Hey, yo! إذا اذهبا إلى فرعون إنه طغى ku bew la waaye bu ngeen yeggee bu leen ko woon daraja bu leen ko woon nubuwa bu leen ko woon misaala fa qula lahu qawlan layyina na ngeen teg bi mu ta yar wax ko wax bi noonu laallahu yatadakkaru aw yaxsha ndax soog na ma def naa ci moom kàttan boo xam ne bu dalee ci seen kaw écrasé leen kon yaru leen borom ku yaru la bëri teggin seetal nabiyullahi Moussa alayhi salaam bi mu dajeeg yàlla mbooloo mi topp ñu am yitte ñu ñaan ñaan mu tëdd Moussa ne yàlla lu xew mu ne ko dafa am rambaaj ma nekk ci seen biir gars yi lu yàlla wax mu ni nee na dafa am rambaaj bu nekk ci sunu biir. ñu ne ko ñi koy ñaan nañu wax rambaat bi kan la yàlla ne leen bu ma leen ni kii la di rambaat man yàlla na ko nekk jàppal ni moom nga ngeen jéggulu ngeen li ngeen di laaj ma jox leen ko kon tadaxaana na wax kon nu fa ne summa narja insha allahu taala Bapak ngeen may nu waxtaan guddi mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci dem sànni ñetti kàddu rek ci turu sunu mag Habib Mbaye di seedeel mbokk yi fi teew mbir bi bu nu am taxawaayu ak teewaayu imam bi nga xam mo nek ci jàkk ci ko ñaanal yalla yalla bu kanam te sa baye ci kanamu mbooloo jël si waat di gërëm suñu papa ila Hadj Ndiaga day ndax mo suñu wujju ñoo bokkon ci ëttu alaji malik jox ci serigne non soor mo alaji malik maamu khalifu ci jox suñu baye ñëw fi ta sét mom wax ko ni njabootam ngi fi booba ba lu ci xew ci ñun mu bayyi soxlaan yépp ñëw wuutul fi suñu bayyi yu am ci contact mooy président daayira bi ahmad yëpp loolu doy na mandat rek ak fii ci kër alaaji ma di gërëm dëkkandoo suleymaan yi di gërëm tamit ñi nga xam ni ñooy ay bokkam wàllu ndeyam ak wàllu baayam ndax as gor bu nekkee ci biir bokkam jëflanteeg ñoom jëf ju rafet ba bis jot ñu mu jëflante ñëw di ko teewe bis booba di ko mandargaal seen cofeel ngërëm leen war na ngërëm li ñu ngi koy fekk ci la ko pàmm ndaw mi nga xam ni moo fi teew tey bi sunu mag mu teg ko ci loxo képp ku Souleymane bokkal ndey di feeñal mbégte ak cofeel ak ñaan yàlla yaar ànd bu yàgg di gërëm sunu bokki bokk yi nga xam ni sunu ay doomu nijaay lañu ñii di sunu ay nijaay yi nekk ci mbooloo di sant bu baax El Hadj Mbaye Mbaye di nga xam daf teew bi sunu papa sëriñ bi ñu ngi lay feeñalal sunu gërëm ak sunu mbékkri ci sunu mbokki waa Tiwaawan ñii ñoom ñoo ñoom la ba lii commencé ba nëbin musunu ko wóor yàlla bu ko wóor waaye li gën a ràññeeku te ci lu ñuy jëf mooy du Souleymane nii wala man mu ci dox dugg ci kër kenn waxanteeg moom ñoom daal xam na ni moom suñu wëy jur yu jigéen ñoo nekkoon Tiwaawan ñii ñii ay ndey ñoom ñii ñu ay doom ci ñoom ñii di ay mbokk ci ñoom parce que suñu taawu baay dox suñu diggante ak ñoom jëflanteeg ñoom parce yang yàlla muy dafa xësoo sutante yal na ko yàlla dellu si ci mbooloo mi sagoon sëriñ di ci bugg léegi ñaanal ko incha Wah ini nii lu xew bu mu gaaree oto bi amul lu muy laaj amul dara te ku xam koor am sa kër bàyyi ko dëdd fa ñëw toog ci conférence boo xam ni Ndakaaru la xew ku amul ci nit cofeel wala yëpp mënoo lool kon lii ñu aku bokk ñi ngi gërëm bu baax waa Tiwaawan di len sant di len ñaanal yalla suñu and ak yeen yalla na yàgg lii nak ngeen ma ndax ñun ñi kat bu ñuy ñëw di diggante samedi ak dimanche am lu fa jox du ngir kër ku nekk gërëm waye suñu jigéen ñafa nekk fas sëy ak ndeylaan xadi bay sha allah nekk ak ndeylaan fi ak tekk ñoo ñoo jox diggante bi ñuy teg gërëm yi ak ñaan bi seen loxo ñu jotal ko sunu mbokki waa Tiwaawan yi di leen ñun bépp sànq dama wax ñu ñaanal sama yaay ndey ndax moo sonn ci gën a ba li mel am bu wul ba dikoo di wuy tur woo xam ku ci nekk jëflante nag yow ci biir lu ak sama lu rafet bu war na gis bu ma teg ci nanu ñaanal bi ci nit bu fekke ni dem ko jël ci ndaw and ak mom ci ngor li yi mitti mitti ak lu mën a di la wax ni ko matal leen ndax sunu baye won ak sama waye waaye lu sabab maam defaloon sunu baye jang na koy defal ñun ci ñun ci goor ak yëpp yëpp xew rek nga yëg ñu yóbbu téléphone la wala ñu bañ la ko def di nga ñëw teew def li nga def gërëm na la na la bu baax ci man yàlla la yàlla def di kontaan lool ci yow bokk ci gune yi nga xam ni danoo sant sant wuy jur dugg ci bureau yi ci marché ak lootaare ay relation kenn mu sa jafe waaye loolu borom nee na si du war borom borom koy war sa baay seetul kenn ci du lettre kan. kan. kenn ba mu xamee ni yàlla jafe ñëpp lu wéeru ci yàlla def nga bari lu muy dundee ci teral ak njaboot kon boo ñëwee ci suñu bis te bu ci bis bii rek nga ñëw nañ lu nekk ci ñun nga ñëw ñun amee nañ la kat amee nañ la ngër yàlla la yàlla rek ñagu allah bi mu ñàkk fam ci bétt yàlla bu def benn rab bu la tax nga ak sa sabo bu na ci yow ci yëpp ak sëriñ bi ñu la يالله سبحانه وتعالى قيرولا نبي الله موسى عليه السلام دفت جلن جبوتا نبقى بند بند بند وولو موسى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى حمد صحابة سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه ني ديسكوتي تي بن آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يلا موني نيان لنما ولا بوك وو لنما وو لنما مو مو bu ko defee li ngeen di ñaan ma jox leen ko suñ papa Alxaaji Malick Si Maodo ci xam-xam bu rafet bi mu ngi yàlla dana dana dana dégg ñëpp waaye ñu néew leen dégg dana dégg ñëpp waaye ñu néew leen dégg mu mel na loolu moo dal kaw saxaaba yi ñuy waxtaan di discuter ci aaya Ono yalla nangul nga amé ko bor boru julli dina fi la nga nara na ka dama bu julli bi Musa dajé gaay yalla ne ko Musa alhamdulillah mën a xew mooy yéen ñi fi teew yëpp li tax wuyuwuma leen am rambaaj bu nekk ci seen biir Moussa jox ne ko njaboot njaboot gi ne ko waaw nañu yàlla wax kan la bu ma ko man di rambaaj seetal uslub adabi bi détenir le pouvoir absolu ba pare mën na doxalee nii ak njaboot moo tax yàlla lam yalid wa lam yulad waaye kulluhum bu defee ni yàlla di ko amee feneen ci nit ñi nax nga sa yàlla nee na juruma kenn te kenn juruma waaye nag daf leen daan ci nit ñi ndax sama jaboot lañ ñu ci waay mel ba ñu sama yërmande laa dawal ci moom ñu ci waay xaar sama maam te laa dugal ci moom te ñaar yooyu benn bu ci ne mënul daje ci ñaari yàlla waxat Adama alayhi ca aljanna ne ko yaa Adama. waaye ba ñu laalee la yàlla doon ba ba yàlla wàccee leen yàlla dafa changé discours bi léegi yaa ayyuhan naas lay wax parce que léegi njaboot a taxaw ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida yàlla ku teral jigéen gis na bi muy amoon sa jigéen tamir bi ci boppam ci baatu nafs daf ko mettre au féminin min nafsin waxidatin وخلق منها وكل منه زوجها وكل زوجه اسكو موي ماغا زي بيغا خامي تي لا دي تي ميرم اسكو بو جيجين كي تيستي وول وون ادنا دو لير مو ادنا دو لير موتاخ بيمو ديفالي سول مام ادم عليه السلام انستيزي يالا كوتا مو مون نبي نحوا نيمو بيني ادم waaye ñu ngi confirmé nit ñi ne mën naa amal góor di jëlee ci moom jibin ci xeetam te kenn du jur kenn kenn du ëmb kenn ñu dawal ba jamono ñëw mu indi naa Maryam radiyallahu anha génnee ci moom nit ñu ni tuumaani yàlla def ko yonent muy sayyidina Isa alayhi salaam c'est yàlla ñu ko defal jigéen نتوكوتي من بمن يحيي تلقور الدين ولا لم تون صوتي ما لا سبب الله على بجانا يتنف مع واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يلا لنا فتوم كتبت سما بوك لا كتب بينا الروح مشتق من اسم الله الرحمن يلا لنا كتب من غدو motax bu ñoo mayé sey ñu jël ci nga jox ndaw si parce que yalla dafa jé rachid aduna ذكر تبقى مبارك الحوجة فالنظر الإسلام الرجل هو الرجل المرأة هي المرأة قول قول لا تقل تقل هناك فروق بيولوجية اللي كنت تتنعم في واحد ني آه. متلمت يلا نانه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يلا نانه من النعم تقل تنجيكم waye ci yow goor ci yow la opéré am lu jël ci yow lu dëng lool te jafee ci ko boo ko ci mu dang xam nga jaan dëngul doxi na ma dëng jigéen ni dëng dindin woo moo dëng ndax ku la ko xaar bi nag tiraa bu ko jema jubal jubbal fa in aqamtaha kasartaha boo ko jubbantee آدم بتيكو عليه السلام خمم سنو مام حوا يالا دا تير لين ما لوخي دي بون كولا دغانا بوكو بلا مو كوي دغان مو جوخي تيان فوفو لا جان تامبلي مي على نيك فا على نيك فا كون لو وادو تيان من وما صدقها من ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دنا كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم nga yeb ni kon jigen existé wu won adama du xam ku yonent yalla muhammad bay julli ci mom الصلاة على النبي كده كده أبني دوح motax bu demé ba jamono ci sénégal ñu naan parité entre l'homme et la femme xalaat la dëgg la ku nekk sañ nga ko génne waaye nag am na ñu bëgg ci xalaat bala nga koy génne nga xalaat nga wax sa xalaat kenn bañu ko waaye xalaat li ngay wax nag soxla nañ ko wax sa xalaat kenn bañu ko moo tax jigéen ñi dañu mos a daje ci jamono yooyu ñu def benn délégation ñëw seet si ko ñu ne innal jihaada fi sabilillahi والخروج والرباط والتجارة في الأسواق وطلب النفقات للأهل كلها قد ولاها الإسلام للرجال وأمرنا بأن نقرن في البيوت فما حقنا يا رسول الله nañ الله واو waaw yow yow sayyidina muhammad mu jigéen ñi ñoo daje tey waxtaan ci sunu biir bëggoon génn dem defi jihaad fi sabilillahi mën na nekk xare mën na nekk fekk ñu sonn nga nga nga nga nga nga pour mën a méngoo seen dund na fekk ay néegu yàlla nga tabax ko jihaad fi sabilillahi ak yu ni mel ay acte de bienfaisance ñu gis ni yooyu yëpp ak uti dund jox njaboot ñu gis ni yooyu yëpp l'islam daf ko jël teg ko ci loxo góor ñi ndax yi ci ak yépp ci yiw dañ leen ko bëgg a féetale sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tontu nee na ida ida tarixtunna li azwajikunna ida taibu وتقوموا على مراعاة أوليات البيت وتنظيف البيت وتطعن أزواجكن إذا أمروا لكن li wajhi llaahi foofu la mbir nga ci ci ci ci administration am na ministère de l' intérieur am na ministère de ministre de l' na ministre de l' extérieur na kon ndax xel dana nangu takk te na nga seet kër bu mu rafet rafet Abdou Aziz Mbaye mi mu tabaxoon ci kër bi gën a rafet ci Sénégal bu takkul soxna toog fa bu ma ko rombee damay defa ne gardien la mooy gardé kër gi faaw jigéen dugg ba ñuy doo xam ne mooy kilifa kër yàlla ne kon da ngeen góorgóorlu ki dem daani dooleem dellu si kër gi nga suturaal ko noppal ko taxawu njaboot bi nga xam ne alalu yàlla la toppatoo kër gi ba mu set ba ki daan seet si sa borom kër bu ko fi fekkul bu ne jàkk sa kanam nga doy ko sëkk kim fi doon seet mu toog wax ak yow te bu ñu leen sante ngeen def waaye yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam la ñu leen di sant ngeen koy def na nekk bi wajhillahi taala te problème bi yëpp li ko indi mooy dangaa gis ko takk soxna di ko xamal ne moom mooy kilifa mais xamul ci lan la ko war a yëlif hmm. waaw parce que da nga ko yëlif ci dund dund gi da nga ko jëlee ci fañ ko daan dundalee yàlla nee na war a dundal da nga ko ci kottaay yàlla nee na da ko jëlee ci kër ndey ak kër baay ñu ko daan sàng kon yaa ko war a sàng dan ko yit ci tekkal ko yalla neena xoro ci mbedd ci kër nga ko jëlé kon yooyu man ma la ko sant bu ngeen andee ba yalla jox ko doom mu jël énergie di ko ko jox di ko nampal suñu borom tabaraka wa taala neena lolu ko teetul ak dépense bi dara lolu prime la bo wara a dépense loolu am ci nampal parce que yéen a seq doom te mënoon nàmpal mënu ko góor ëmbul wasinul mënul nàmpal moo tax bu sëy amee yàlla subhanahu wa taala gis na li moo njëkk a def jigéen la njëkk a protégé bu sëy amee yàlla jigéen la njëkk a protégé lu tax dafa yëkkati can gi jox ko lu tax mu jox ko can doon joxoo ko si parce que dañ ko yilif yàlla ne ko xaaral ma établir la benn moyen de communication ci sa biir foyer ki la yilif lu a kon na nga jël can gi nga seet loo xam la ko mat ci koddaay nga jënd ko ko noonu mango ak limon de bokkuñu cafta waaye ñoo bokk suuf suñu sax bokk ndox bu leen arrosé kon nag mu de caf ka nag taxul nga ni tey ma xaar suuf si Sénégal boobu. bàyyi xel ci suuf si ndox mi. lu ñu wute wute caf waaw bàyyi xel daal ci suuf si ak ndox mi sax. mango ak limon bokkuñu caf ka waaye ñu bokk suuf suñu sax nga bokk ndox mu leen oto ndaw si man danaa la ko firi ligne ba nga xam ni da nga mën communiquer ak man ndax ku la fi yilif ku ne man yilif ndax xam ni da ngay seetal buñ koy yedd doo ko fekke te yow buñ la yedd mu mën koo bu iya di la de ba xam ni ko xamni ni fañ koy yedde do ko fekke te yow fuñ la yedde mu moy bu len di daje yalla ne kon ne jël can jox ndaw si yalla la demal nga ut ci ko do lo xamni mat na la lo meuna sol boo yegge lu la nakari ci sa bir sey bu lu ak sa jëkkër len ndax da yili waxal ak man kilifa maam bari na ci réew mi fii ñoo xam ne tey toroxal jigéen moo tax li leen dal dal leen am na ñoo xam ni it ba ñu tàmbalee ñëpp xam nañ ko waaye tey làq nañ ci teraanga loo xam ne xamatuñu nu mu toll waaye teral jigéen a leen ko may moo tax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama xayrukum xayrukum li ahlihi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam wa ana xayrukum li ahli te man maa leen gën ci sama njaboot نينا ما أكرم النساء إلا كريمون نينا بو بغي بسم تاك سارة بيتر تيجي وما أهانهن إلا لئيم نينا بو بغي بسم يالا تاك لهم كي مم سيتا بيتر خان تيجي موتا أدنا من دوخت كليفتير أمول السيدة الجليلة سيدة فاطمة بسيك ابن شيخ الحاج مالك ميتور سنو باي الحاج بشير نيان كروك بكو مامشي على حد مالك ماي مو مورا سيدي طيبة تكرنا وكركس الجمل بي فوق نمو نقر لكي سيتا دان les années 30 20 شيخ الحاج مالك بي مو يقصر نسي ak ni moo nga toll ci boobu jamono mu ne ko doom maa ngi jox nañ la bis ni ki tey sa nawle waaye maa laa ñaan foo nekk na nga bàyyi xel ni maa la jur ñu ko demal soxna Fatima génn ci kër gi dox ba gaar war a xaar train bi Cheikh Alhaji Malick dab lu ko a ko bu dem si kër gi bi mu ñëwee ko doom waxuma ci laamin ci ci ko laa wax